大家好，我是金英老师，欢迎收看二零二零好运非你莫属开运特辑。今天要跟大家分享在二零二零年岁次庚子年生肖属老鼠以及属牛的流年运势。在我们开始之前，请大家务必在下方按下订阅、小铃铛加赞，这样老师在更新视频的时候，你才会在第一时间收到通知哦。首先，我们先来看一下属老鼠的朋友分别是出生于哪些年份。 分别有出生于西元一九二四年、一九三六年、一九四八年、一九六零年、一九七二年、一九八四年、一九九六年、二零零八年以及二零二零年。以上年份属老鼠的朋友，今年就是正坐太岁了。另一种说法就是逢到了本命年，一般都说所谓太岁当头坐，无福必有祸。 在这样的一年里，属老鼠的朋友会不会格外的担心呢？不用怕，就让老师陪你一起来看看有哪些星数齐聚在你的本命宫吧。今年属老鼠的朋友，你们的本命宫有三颗主星入住，除了有太岁之外，还有将星金鬼守着你的命宫，另外还有伏尸剑锋这样的煞星等着偷袭，白虎乌龟、官服、肥莲、披头，他们也没有闲着。 三台华盖以贵太阳来照，所以大部分的时候属老鼠的朋友都是可以逢凶化吉的。运势的部分，你们在今年要注意是否有将既定的计划先预先想好退路，也就是你不单单只能有 Plan A，你还要有 Plan B，因为一旦发生了问题，你才可以迅速的、及时的退出来，这样子你才不会因此受灾。 退场计划对你来讲是很重要的哦。另外，在今年你自卫的本能会稍微的有些失衡，你会一股脑的想要做很多的事情，但是因为精力过于的分散，反而没有办法将事情做得很好。如果你能够学会扬长避短，还有坚持不懈，那在下半年你是可以看到不错的成效的。另外，在下半年白虎星会开始作祟了。 所以属老鼠的朋友务必要在上半年完成祭白虎。怎么祭白虎呢？很简单，只要到家中或者是办公室附近的福德正神，也就是土地公庙，桌下有安奉土爷的就可以了。除了土地公的贡品，我们另外要准备一盒生鸡蛋给虎爷。拜完之后，把这盒生鸡蛋留下，不带回。这样子，在下半年你就不会。 让小人投入你的怀抱喽。另外，我们来看一下事业的部分。属老鼠的朋友，因为你们其实是很擅长观察，也很会收集情报的。不过，老师要提醒你们，因为你们太爱提问问题了，往往呢挖得太深，让人家觉得你公事不分，会让人家觉得不满，都闷在心里。在今年一旦白虎跟乌龟出动了，这些闷在心里的话。 就很容易被拿出来变成在后面指点你的闲话了，所以记得不要让人家觉得你管太多或者是太鸡婆也是很重要的，不然你真的会觉得耳朵后面好痒哦。还有在工作上的时候，老师建议你工作上的互动就很像 give and take。既然你已经探出了别人的需求是什么，为何你不能够适时的当那个给予者？ 自然你就可以被自己招来多一个名贵人。当你需要帮助的时候，他们自然在到时候就会不遗余力的给予你协助喽。另外在财运的部分、花钱的部分，属老鼠的朋友切记不要陷入自己为自己设下的那个坑，因为你们很喜欢讨价还价的这个习性一直都没有改，结果你最后常常都会被推。 件呢，购买一些其实你并不是真的很需要的东西，对方只要跟你说，哎，这个 package 有多划算，哎，这套东西有多限量，你就会不自觉的在这个讨价还价当中被欺骗购买了。最后你可能囤了一堆的保养品啊，或者是商品，还在沾沾自喜，可是你却没有在期限内将商品用完，无形当中莫名的浪费掉了。 记得要控制你这个囤积的欲望，不要让它跑出来作祟喽。不要老是在你的生活当中很节俭，shopping 当中杀红了眼，最后其实你只是省了小钱，花了大钱。在投资的部分，虽然你们具备先天的遇事危险跟风险的能力，你们知道什么时候要适可而止，但是老师一开始有说了，在今年。 这个指标稍微的会有点失衡了，因为你不想要放弃好的交易机会，你不想要放弃讨价还价的机会，所以很多状况下你没有办法当机立断，导致你会让自己跌入这个损失的圈套。所以属老鼠的朋友，在你还没有懂得贪婪有弊无益之前，请你不要大手笔的投资下单，不然。 你的钱只会有去无回哦。偏财运的部分虽然是不错的，但是你的钱总是来来去去。一方面你没有设停损点，另一方面是你很快的就会莫名的挥霍掉，甚至还可能透支。所以请你要克制好啊。总之，属老鼠的朋友，维持安定的生活状态并不是太大的问题，财运上也称得上是安定的小康。 但是你就是要小心控制你这个容易浪费的恶习，这样子就没问题了。在感情的部分，属老鼠的朋友，因为你十分重视第一印象，所以一旦你认定了对方之后，你很容易不计后果的陷入一段感情。今年要提醒你的是，不要让自己扯入一些三角恋爱的纠葛当中，因为最后一定是无疾而终的下场。而且今年有天哭伴随的破桃花。 不要意气用事去坚持一段不应该坚持的感情哦。健康方面，今年属老鼠的朋友，你的格局逢到了财多身弱，也就是你钱赚的越多，也越容易消耗你本身的精力，而你可能就得花一部分特定的钱去养病，你比较容易暴病上身，所以今年会建议你们可以多点。 药师元辰灯之外，也可以透过买医疗型的保单来化解这样的一个状况。当年的元神，以安奉太岁星君之外，还有玄坛元帅。法会点灯的建议呢，针对出生于二零二零一九八四以及一九四八年属老鼠的朋友，因为你们受到了七次金星入罗喉星的影响。 建议你们要点太岁元辰灯以及解厄元辰灯。而出生于二零零八年、一九七二年、一九三六年，受到一白水星路金曜星的影响，建议你们要点太岁元辰灯。而出生于一九九六年、一九六零年以及一九二四年属老鼠的朋友，受到了四绿木星路忌毒星的影响，建议你们要点太岁元辰灯以及解厄元辰灯。 以上是针对属老鼠的朋友在二零二零年流年的大方向，其他部分也可以透过老师每周每月推出的周运势以及流月解析，来让你自身更了解运势的高低起伏。好，再来我们就是要来看一下下属牛的朋友分别是出生于哪些年份？属牛的朋友。 分别是出生于西元一九二五年、一九三七年、一九四九年、一九六一年、一九七三年、一九八五年、一九九七年以及二零零九年。以上年份属牛的朋友，在今年逢到吉气星、太阳、天乙贵人、睡和守命宫、紫薇、龙德三方，还有天德、月德、福星串供。即便你们有持、闲持小号。 晦气来闹场，但是都是可以全身而退、化险为夷的。在运势方面，对于属牛的朋友而言，只要你肯好好的耕耘，一定会有收获。唯一要注意的是，你再有把握的事情，也要听老师的提醒，反复的检查，才不会因为小小的粗心大意导致小小的缺失。尽可能在第一季打好基础，对你会是比较有利的。 所以属牛的朋友，一年之计在于春，对你来讲是再符合不过了。你们呢，过去总是有条不紊的坚持自己的套路，按照别人的期盼一一的做事情。简单来讲，其实你们是很好预料的人，因为你们只知道按部就班的做事。但是在现在这样的一个年头，光靠一板一眼的努力是永远无法让自己站于不败之地的。 今年的天使竟然都是站在你的身后，何不让你自己的原则稍微妥协，摆到一边，靠天使的机遇还有别人的指点来达到你要的目的？这样你的事业跟人生才有机会更上一层楼，好好的展现你非凡的领导能力。今年你是可以 hold 住全场的一年，很容易能够得到上司跟下属的信任哦。在事业方面。 属牛的朋友坚持认为每一个人都应该尽其所值，所以你在工作上面，除了你很要求自己之外，你更会用同样的标准去衡量你周遭的同事。光这一点就很容易让同事觉得你过于斤斤计较，不易亲近。老师要提醒你的是，规则终究是人定出来的，不管它公正与否，你都要尽可能在团队当中学会听取意见。 你坚持的方式虽然不见得是错的，但是别人的捷径 shortcut 也不见得是错的。如果你接受了，你学会了，也不见得是坏事啊。所以不要再那么多固执了，不然你的偏见只会把这些贵人挡在门外。另外要学的就是要圆滑一点，多关心别人一点，才不会让你自己在这个团体里面的能见度太低。 这样子升迁的人选名单提名里面又怎么会有你呢？而且在今年，就算有别人在后面说你的坏话，自然还是会有人跳出来帮你澄清。你看看，这样的神救援可不是每个生肖都会碰到的哦。另外在财运方面，今年你的财运是一般般，不过是因为属牛的你不太喜欢欠债，你会很努力的想要降低你的良性负债。 所以，在今年多数你的钱都是去填过去的坑了。虽然你的手头上闲置的资金是很有限的，但是只要你愿意依赖贵人的帮忙，拓展你的人脉，这个钱脉可预期的可以帮你带来可观的奖金入袋的哦。所以，听老师一句话，不要去声张你自以为的正义，要注意你的言行，才不会莫名其妙的因为管了别人的闲事，落得里外不是人。 更怕的是祸从口出，最后还要花钱消灾了事，这样就得不偿失了。感情的部分，属牛的朋友，你实在是很务实的 type，所以你在谈感情的时候，另外一半会觉得好累，因为他从你的嘴巴里面得不到一句多余的称赞。对你而言，你会觉得包装过的言语都是空洞的，感谢的话是撑场面的，但是你多给别人一句。 赞美跟称赞，并不会损了你的尊严，你也不会少一块肉啊。多去放大别人好的那一面，其实不见得是件坏事。属牛的女性朋友，在今年会更显得矜持跟内敛，那这样的特质很容易让你在下半年的桃花非常的旺。那至于属牛的男性朋友，你们就要预防烂桃花喽，要慎选对象，会是你今年的考题。另外，老师也要提醒你们，如果在感情上， 不小心失败了，失恋了，请不要用埋头工作来压抑你的情绪，这样子是很不健康的。而且今年是你广结善缘的一年，务必要多去认识人，对你才是好的哦。在健康方面，属牛的朋友，尤其是女性朋友，在今年必须要留意的是肝虚的问题，你比较容易会有头晕眼花，甚至精神疲乏的状况。 年过三十的更容易脸部的气色暗淡，斑开始冒出来了。只要有充分的休息、适度的运动、刺激，这样子的状况，都会有所改善。最重要的是多喝水，保持你体内的平衡。那针对属牛的男性朋友，健康方面，尤其是针对。 中壮年以上的，在端午前后要预防的是有脂肪肝、酒精肝、过劳等相关的问题，因为你们在代谢上面变得相对的比较差，所以老师建议，如果你在饭后的三十分钟内可以多散步，对你也是会比较理想的哦。当年的元神宜安凤、关圣帝君以及玄坛元帅法会点灯的建议。 生于二零零九年、一九七三年、一九三七年属牛的朋友，受到九紫火星入水耀星；以及一九九七年、一九六一年、一九二五年属牛的朋友受到三兵木星入火耀星的影响；还有一九八五年、一九四九年属牛的朋友受到了六白金星的影响。建议你们要加点的是守命元辰灯以及姻缘元辰灯。 以上是针对属牛的朋友在二零二零年流年的大方向，其他部分请记得订阅老师的频道，你就可以更轻易的掌握自身的运势高低起伏哦。如果你想要知道各年的流年运势，也可以跟老师预约专属的流年咨询，请目前的朋友透过下方的表格登记跟我联络。年底。 跟农历年前，老师也会分别开放三场法会，报名点灯。想参加的朋友，请记得先关注老师的脸书以及官网，你才可以及时报名哦。我是金丽老师，感谢您的收看，我们下一集再见喽。